Hallo allemaal, ik ben Natasja. En eh, ik wil even nog een ervaring met jullie delen ehm, waarin ik toen eh, duidelijk contact had met de engelenenergie toen ik nog heel erg klein was. Ik lag die nacht dus in bed met mijn moeder en ik weet nog dat ik naar het raam bleef staren alsof ik iets of iemand verwachtte. Na een tijdje zag ik ineens een hoop prachtige kleuren en energie naar binnen stromen via dat raam waar ik naar bleef kijken. Kleuren van de regenboog leken het wel. Groen, blauw, oranje, geel, roze en paars. En de energiekleuren stroomden naar bed, naar mij toe en bleven daar even hangen in de ruimte. Ik had het gevoel dat ik bezoek kreeg van prachtige lichtkrachten toen. Dat kan ik mij nog heel erg goed herinneren. Een ervaring die ik nooit, nooit ben vergeten. Later kwam ik erachter door veel onderzoek naar wat engelen zijn, dat engelen vaak worden gezien als prachtige kleuren die verschijnen. Ik heb, ik heb die nacht als klein kind dus duidelijk een bezoek van engelen gekregen. Dus eh, ja, dat wil ik nog graag even met jullie allemaal delen. <laughs> Want ik vond het toch wel een heel prachtige ervaring die ik eh, ja, toen heb meegemaakt. En het is een ervaring die ik nooit echt, echt ben vergeten. En eh, ja, dat wil ik gewoon graag even met jullie delen. Ik wens jullie allemaal nog heel, heel erg veel liefs toe. En tot de volgende keer.